otaxon ertalab kelibdida bolalarini uyg'otib bolalar turinglar debdi ha ho'kizimiz o'g'irlab ketishdi debdi keyin shab choponlarni kiyib molxonaga borsa ho'kiz yo'q ekan ota gap boshlabdi ho'kiz yo'q debdi katta o'g'li bunday logistika davom ettirar ekanda ular mantiqiy katta o'g'li bunday qarabdida shu yerda devor buzilibdi debdi o'g'ri demak devordan olib chiqqan deyapti o'rtanchi o'g'li devor buzilgan bu qishloqqa qarab buzilgan demak o'g'ri ana shu qishloqdan bo'lishi kerak chunki bu yoqdan bo'lganda bu yoqqa qarab buzardi dedi <laughs> keyin kichkina narsa aytsinda o'ylab agar debdi u qishloqdan o'g'ri bo'lsa o'zi yoqda bitta qilay o'g'ri bor debdi ana shu o'g'irlagan ketdik debdi borishibdi tars eshik taqillatishibdi sahar payt bomdod payt haligi shu oshib chiqibdi kiyinib ha akalar tinchlikmi desa ho'kizni qaytarg'alay debdi <laughs> qanaqa ho'kiz men hech narsa xabarim yo'q va hokazo bekor aytsin nimaga ostanib aytyapsan desa shu ho'kiz yo'q ertalab tursak devor bunaqasiga buzilgan <laughs> sizlar qishloqlarni faqat seni o'g'irsanku debdi <laughs> ye dedi logistika bitta gapni davom ettirib ettirib bitta odamni tuhmat qilmanglar unaqa dedi qozini oldiga boramiz dedi qozini oldiga bordi qozi ham eshitib turib xafa bo'lmangki bova debdi bir g'alatiroq oila ekansiz dedi nimaga desa bitta gapni ikkinchisiga uloq uloq hukm qilib bo'lmaydiku debdi <laughs> biz biron marta adashmaganmiz debdi otaxon keyin turib turib mayli bitta прием qilsam ketadi bular debdida bo'pti otaxon men hozir bitta qora qutini ichida bir narsani yashirib olib kiraman shuni topsangiz keyin bir o'ylashib ko'ramiz dedi o'sha zakovat olib keladiyu o'sha qora quti o'sha <laughs> tashqariga chiqdida bitta qora qutini ichiga katta bir apelsin solibdida olib kelibdi shunday qo'yibdi keyin otaxon gap boshlabdi quti turuvchi ekan debdi katta o'g'il aytibdi to'richak bo'lsa demak ichidagi narsa yumaloq bo'ladi debdi o'rtanchisi aytdi yumaloq bo'lsa demak u narsani rangi ko'pincha sariq bo'ladi kichkinasi o'ylab turib yumaloq sariq nima bo'lishi mumkin apelsin bu debdi haligi qozi ho'kizni qaytarib g'ilay deymish